good morning anche se direi più eh, buonasera perché qui sono le 4.25 del pomeriggio eh, mister master maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch it's January 6 uh, 2022 uh, happy Epifani, buona Epifania a tutti. Uh, as it enables uh, 55 56 Fahrenheit around 13 Celsius, uh, this means that non è uh, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda in questi giorni, in questo periodo, o almeno per me. E sì, eh, invito sempre a vedere il video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa. Poi riguardo ai pensieri di oggi, eh, sto pensando a una cosa, ma eh, comunque non faccio il video sui pensieri perché forse questa cosa ci penso meglio domani. Eh, anche perché poi il, il video sui pensieri ho caricato, diciamo, stanotte. Vale anche per i pensieri di oggi e vedere un po' il video appunto per capire perché quindi magari i pensieri di oggi eh, li sposto al video di domani, quindi va bene così. Eh, diciamo pensavo sempre a un film, a un film horror, ma diciamo thriller horror, eh, ma ne approfondisco meglio domani, approfondisco meglio domani la questione. Uh, anyway, as he just see from the window, E anche da quest'altra inquadratura... Eh, Absolutely we don't have Rose Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine eh, purtroppo si è aperto veramente male questo gennaio, a parte ieri in cui li abbiamo avuti, ma poi faccio una rettifica, eh, li abbiamo avuti nel momento in cui ho fatto il report, ma qualche ora dopo è sempre peggiorato il tempo. Quindi diciamo veramente peggio di così non poteva essere. Che dire, dirò la frase cult. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro. Eh, batta solo e seguivi il sì, eh, ma in questo <laughs> caso francamente la vedo un po' impossibile. Um, said this so from the mythical window with the color curtain brutta oggi <laughs> inutile aggiungere altro and it's green roller shooter ovviamente non lo dico con enfasi in questi casi poi è vero, in questi casi, eh, per forza per gli ultimi due giorni, credo, oggi e domani, comunque gli ultimi 3-4 giorni, non so quando lo leviamo, la mezzo comunque eh, di, di, di, quasi tutto dicembre, i primi di gennaio, abbiamo qualcosa che può sostituire degnamente Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, Cioè Those Beautiful, Giant, Magical and Golden, Gold and White Balls and Objects from the Christmas Pine Tree almeno ci possono salvare metaforicamente. Un saluto anche alla dettata del Mythical Window with the White Curtain and the Grey Roller, grey roller Shooter. And finally, from my Mythical Keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day, all the people who follow the channel and the reports. Mi raccomando, il video sui pensieri, spero avete capito, il, per quanto riguarda il video di oggi, il video di ieri che vale anche um, per quello di oggi, vedete comunque, lo trovate, è il penultimo video prima di questo. So again, have a great day, all these people, and everyone too.